नमस्कार फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है तो आज के हमारी रेसिपी है अम्बाड़ी की सब्ज़ी की रोटी तो इसके लिए हमें चाहिए अम्बाड़ी की सब्ज़ी हम इसको अम्बाड़ी की भाकर भी बोलते हैं तो यहाँ पे मैंने अम्बाड़ी की सब्ज़ी ली है उसको अच्छे से धो लिया है अब हम उसको एक बड़े बर्तन में डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर उसको पाँच से छः मिनट के लिए पका लेंगे अब एक मिक्सी की जार में मैंने ली है हरी मिर्च लहसुन की कलिया हरा धनिया थोड़ा जीरा और नमक डाल देंगे यहाँ पे और उसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे हरी मिर्च का पेस्ट और जो हमने सब्ज़ी पकाई थी उसको भी हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे थोड़ा सा यहाँ मैंने लिया है जवार का आटा उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और जो हमने सब्ज़ी पकाई थी वो पूरी डाल देंगे जवार के आटे से ही रोटी मैं बनाऊंगी यहाँ पे और फिर इसमें डाल देंगे हरी चटनी आधी चम्मच हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से अच्छे से मसलना है और थोड़ा सा पानी डालना है डो बनाने के लिए यहाँ मैंने आटा लगा लिया है अब हम इसके छोटे छोटे साइज़ के बॉल कर लेंगे और हम इसको रोटी के जैसा बेल लेंगे इसको साइड से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे यहाँ पे मैंने तवा गरम करने को रखा है लो टू मीडियम हीट पे रोटी को पका लेंगे ऊपर से थोड़ा पानी लगा लेंगे फिर एक से डेढ़ मिनट के बाद हम रोटी को पलट देंगे देखो एक साइड से थोड़ी पक गई है अब हम इसको दूसरे साइड से अच्छे से पका लेंगे और फिर हम इसको डायरेक्ट गैस पे पकाएंगे गैस पे पकाने से ये एकदम फूलती है तो यहाँ पे हमारी अम्बाड़ी की सब्ज़ी की रोटी बनके तैयार है हम इसको प्याज और हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं खाने में एकदम ही टेस्टी है so thanks for watching my recipe